Eh, jo és la tercera vegada que vinc a aquestes eh, conferències europees i la veritat que és un bon moment perquè hi ha molta, molta gent, sobretot de fora d'Espanya, que és l'únic moment que, que la veus no? tot l'any, i jo crec que bàsicament més que atendre les conferències, que també, eh, evidentment, el contingut de les conferències, és fer una mica els contactes amb aquesta gent que t'expliquen, eh, les seves eh, noves iniciatives, eh, projectes, i realment és com autoalimentes no? de, les seves, de les seves, de, dels seus, dels seus avances. I després nosaltres també en aquesta conferència volíem introduir el, el tràiler del documental. Doncs ara mateix hem presentat el tràiler del documental, que bueno, estàvem una mica nerviosos perquè era la primera vegada que ho mostràvem i crec que bueno, més o menys eh, a la gent li ha agradat i la nostra idea és, en els, abans de l'estiu del 2014, acabar el documental i intentar-ho presentar a, a, a festivals, eh, televisions locals, nacionals. Eh, estem preparant també molt material, perquè tenim molt material sobre les noves formes de treball eh, i creiem que pot ser un material didàctic per universitats, escoles, eh, escoles de negoci que, que vulguin fomentar l'emprenedoria, i amb això estem. El que passa que clar, ho tenim que combinar amb la nostra feina diària i ens consta, però bueno, estem molt il·lusionats. Eh, doncs que Barcelona és una ciutat, una de les ciutats amb més número de, co de coworking space de, de tot el món, jo crec que és com la tercera, i que des de que jo vaig començar amb això fa sis anys fins ara, o sigui, ha crescut d'una forma exponencial total que no sé si dintre igual d'uns anys es torna una mica a estabilitzar i ara hi ha una mica de boom a la nostra ciutat, però realment ara hi ha més de 100 coworkings a Barcelona, en una ciutat com Barcelona. A veure, bàsicament jo crec que és de quantitat i de capacitat, perquè he parlat ara amb un noi de Filadèlfia que té un edifici sencer, eh, amb uns russos que també és tot una mica molt més gran que nosaltres. En general, per exemple, a Barcelona són més espais més petits, una mitjana de 15-20 coworkers, i igual aquí parlen de 200, 300, però així sense... o sigui, per començar. Llavors, clar, aquesta capacitat de, de quantitat també dona pues, per fer més coses. No? Jo crec que és el principal, la principal diferència.